Tak mě tu teda máte. A dnes začneme tuto novou sérii, která má název Příběhy. Ano, no příběhy prostě se všech věcí, prostě hm, věcí. To není správný název věcí. Ze všech mých životních jakoby ze všech mých životních skutků, ze všech mých životních akcí, dobrodružství začneme tedy první. Tato akce, neřekl bych spíš akce, ale nezačneme moc dobrým tématem, protože jednou, když jsem byl malý, no tak jsem šel uh, ke své přítelkyni. Co jsem tam. No a potom jsem šel za babičkou. A mezi jedna ulička je tam, je, tam, je u nás ve městě je ulička, který jsou sami cigáni. No a prostě chytrý. Denny se tam prostě rozhodl, že tam půjde. Tak tam šel. Demen. Fakt to se nedá říct nějak než demen. Demen. Protože já tam, já jsem kdysi dávno jsem vzal míč a šel jsem se s kamarádem zakopat. Dovolili se tam cigáni, ale ne, že bychom prostě odešli. My jsme jim to chtěli nandat, takže jsme se proti něm šli a jeden cigán se proti mně rozběhne, bouchne mě, chytí se provazu, který tam vysel jedný u brány a byl rozbitej. Takhle se ho chytil a takhle mu to zavázalo krk. Padl a takhle má lízvu. Pořád tam má, takhle měl lízvu já jsem ten pro vás vzal a takhle jsem škubnul. Že jsem ho chtěl z toho dostat. Byl jsem malý a tupej, jsem si neuvědomoval. Tak jsem to chtěl dostat. Nedostal jsem to a bylo to v prdeli, protože oni si mysleli, že jsem ho chtěl zaškrtit a že jsem ho zaškrtil. Hovno, já ho nezaškrtil, já jsem si nic neudělal. On prostě sám od sebe si začal myslet, že jsem za to mohl celý já. Takže když jsem byl v té uličce, tak se kolem mě nahrnul asi 20 cigánů. A, řekl, a prostě, e, bude ty, ty ten, který, který za účky ty mé bráku, Tam bylo asi 10, 20 cigánů, který si myslel, že jsem zakrytý jeho bráku. Vole, to se snad jako rozmnožuje jejich máma jako, jako festa, fetálně, ty vole. Jako fakt, jako what? Nechápu, fakt nechápu, je, co tohle za lidi dělá. Dobře, to už je jiný téma ten cigán, mi ře, jeden z nich mi řekne, abych si lehl, sedl na kole. Abych šel na kolena. Jdu na kolena. Já jsem byl vystresovaný, já jsem měl strach. Sednu na kolena. Řeknu sednu na kolena, ale víte, jak to myslím. Sednu na kolena. A on mi řekne, omluv se. A já. On si zapomohl sám. Omluv se. On si zapomohl sám. A on. Vezme takhle ruku. Dostal jsem facku. Od malého cigára. Co si myslíte, že bych asi udělal já? Já? Kdo je rasista? Co si myslíte, že jsem udělal? Vzal jsem snowboard, na kterým jezdím, který jsem měl, a švih jsem ho po hlavě. Pak jsem řekl, že jestli si tohle ještě někdy dovolí, tak se jim něco stane. Po dalším roce mě našli zase, a tentokrát to dopadlo úplně jinak. Ty cigáni obešli mě obloukem. Takovýmhle obloukem mě obešli. Stál jsem tady a oni mě obešli takovým obloukem. Lidi, prosím vás, tohle je spíš naučný. Když si na vás někdo dovoluje, tak si to nenechte líbit. Prostě mu jednu vražte. To je moje osobní věc co jsem mu udělal. Jestli, vám, jestli vás naštve, tak mu prostě vraste. Tohle je prostě nejvíc. Když mu vrazíte, tak už si na vás nedovolí. A buď, tady na vás, tak bych na vás zavolal svoji maminku. Řekněte jí to, označte mě, já za to mohl, pokud jsem vás na to navedl, tak se vám omlouvám, ale tohle si nemůže nikdo dovolit. Pokud na vás jde, pokud si vás chce prostě podat, tak mu prostě jednu vražte, protože tohle si nemůže dovolit ani nějaký malý posraný cigán hnědej. Ani nějaký Číňan a nějaký negr. Ne, uh, no rasista negr, já jsem jen rasista na žlutý a cigány, jo. Tyhle svině si na vás nesmí dovolit. Žádný. Pokud je na vaší třídě nějaký šikanátor, já tomu říkám šikanátor, ale je to nějaký, nevím, to jsme se to učili, vůbec nám tušení. Nechoďte za učitelkou, držíte si to sami. Pokud vám to nepůjde, běžte za učitelkou. Nejdřív si to ale zkuste vyřídit sami, protože tohle je vaše osobní věc. Žádný učitel se vám na to nebude srát, protože tohle je vaše osobní věc a vy si na to musíte myslet. Protože tohle je vše, co potřebujete vědět, abyste mohli přežít v tomhle skurveně hnusném světě. Já se s váma loučím, doufám, že se vám tohle motivační video líbilo. Uvidíme se u dalšího videa. Doufám, že vaše videa, moje videa, doufám, že moje videa se vám líbí. Napište mi do komentáře, dejte dislikey, já si vás najdu silně, dejte lajky. Já vám podgratuluju, protože jste fakt super lidi. Uvidíme se u dalšího videa a čus!